او شو انا باي اختمي حوري لا يا ما ينقش يا ريا جانا ما ينقش وتهايا ريا يا يا يا هر زي يقضى يا شيخ هوري لار سايا يمدي يا يا جانا سايا يمدي يا يا يا أي كل جاري ريا جانا دسي مال فشوينا يا يا خذ لي كردو ما يا هوري لار كوي الكثيرين يا سندك يا فرولعين يا يا يا يا, يا, يا دیسان باری غم هوریلر نیش تو لاله وزیم جانا نیش تو لاله وزیم بزیکه دی لار بويض لي باشي وجههم جانا بويض لي باشي وجههم أي كل داري رجيم جانا بسيم القاقاينيم يعني. وبايالد بايا سويم هوريلر زوير بيزويانيم يعني. شيرينو لا يا برد مالك باري كري هوريلار كزين جيرا يا وجه جانا كزين جيرا يا ضليخ وشم ذهايا وهجايا جانا ضليخ وشم ذهايا وهجايا أي كل هجاره رجيم جانا دسي مال فشمين هجايا خذ لي كردو ما يا حوري لار كل كزيرين هجايا Sen de kaya frevla ya ya ya ya طالق قفا يا مهوري لا يرمى يوم نفاسي جانا ما يوم نفاسي بلبل بوقو يولي هوري لا يا آيا من بوكا يا سيدي جانا آيا من بوكا يا سيدي أي كل زاري ريدي جانا السيف البشمين يا خذ لي كرذو ما يا هوري لا كل كازيرين يا sen leka ya fevla'ine ya ya ya ya